っと、いっぱい飲んで、飲んで飲んで飲んで、飲みまくろうと思います。へへへパフパフパフ。しょうちゃんがパスタ作ってくれるって。うん。作ねはいはいやばくないこれ <laughs> ストロングをさストローで飲むってまあまあまあまあそういう日もあるよねどんだけよ終了作るのようん美味しいのお願いしますうんはいこっちで飲んでからオッケー 最近ハマって飲んでるやつハイボールのトマトジュース割り可愛くないこれうんね今日見つけたのスーパーでルームシューズうんミッキーのやつこれね可愛いでしょ可愛いね可愛いよねねうまく作れないけどいいよ愛情が入ってればいいのよ愛情だってひょにょごめん わけで今回はですねこのパスタを作って食べよかごめんなさい食べてもういいよカメラ落として壊しちゃったんですああやめてよでもこれも使えるかなはいというわけで今回終了食べたいいただきますしあ本当においしいめっちゃいい感じうんうまっ 美味しいね、美味しいね。うん。うん。うん。美味しい。う <laughs> るさいその顔ひょにょ いやマジでうまい美味しいねうんクリスマスプレゼント何が欲しいクリスマスプレゼントえくれるのあげるならえー、なんだろうな俺は決めてるんだよな教えない教えなかったら誰にももらえないじゃん <laughs> いや違うの俺は翔ちゃんにあげるやつ決めてるのあ本当？うん、うん、じゃあ俺も言っていいうんえ言っていいってどういうこと欲しいもの言っていいとりあえずあ翔太が欲しいものうんお何いいよ聞くか聞かないか分かんないけど言っていいよ 優しい人かなもう大丈夫それはすでにもう持ってるじゃん持ってないよ動画だけだよ顔怖顔怖今人を殺そうという顔になって顔怖いや怖い顔がやばいって見せちゃいけない顔だよそれ顔怖いよわかっかうんはいじゃあ何が欲しい 何が欲しいギフトカードかなアマゾン <laughs> アマゾンのギフトカードが欲しいなんでそこで超リアルな感じ <laughs> なんでアマゾンのギフトカードなのいやアマゾンがいいなできればそれで何買うのでなんか俺が好きなやつうんうんうんうん、うん、まあね、うん、そういうのも嬉しいよねだってほら自分で選べるじゃんそうよ買いたいものをうん、うん、1万円にして1万円分うんまあ任せるけどいくらかは え、もうギフトカードで決まったの俺選んでるって言ったのこれ決めてるって言ったのにもうギフトカードえ、もう買ったの買ってはないよまだうんじゃあでも決めてんのじゃあギフトカードで大体でもさ大体アマゾンギフトカードで大体そういうの買えるじゃん何でもまあね、うん、じゃあギフトカードできてえなんで <laughs> 終了なんでじゃないのなんでじゃないのじゃあ分かった俺が1万円分のアマゾンギフトカードをあげるから、はい それを俺にちょうだいなんでクリスマスプレゼントでそしたらお互いにあげたあげたでさウィンウィンじゃんなるほどねうんうんまあうん OK うんオッケーじゃないのよああかわいいかわいいな <laughs> かわいいなじゃないのよ何でいや違うのよ この間さつーちゃんが来たじゃん、うんうんうん、でさ、うん、なんかほら酔っ払ってさ2人でさ寝たじゃんああ衝撃写真ねそう、うん、あの時にさあの、うん、俺が先に起きて、うん、まあ時間的にさもう帰らないといけないじゃんうん、つーちゃんが、うん、次の日早いしみたいな、うん、つーちゃん起こしてさ、うん、した時にさなんか多分つーちゃん寝ぼけてたんだと思うんだけどさ、起きてさなんかさ不意にさニコッとしてさ俺の顔を触ってきたんだよ本当にうんえ マジ俺それちょっとびっくりしてさ、俺翔太がいなかったら恋に落ちてたわ。ずるいよな、あいつ。いや、ずるいよな。本当に。なんか、分かってるよな。分かってる。うん。あえてじゃない意味。あえてじゃないそれ。俺にやってくる意味じゃん。マジで、えー、全然聞いてこなかった俺。ほんとえ、マジでびっくりしたんだけど。終了。 なんかさ最近またさ外に出づらくなったじゃんで撮影とかもさ、うん、やっぱ家の中になるじゃんそうやん。ね、狭すぎるのよこの部屋が確かに狭いよ引っ越すかもう引っ越したい引っ越そうかうん、うん、ちょっとさ来年さ、うん、部屋探ししようそうだねもう限界ですよ <laughs> この狭さそうねみんなも多分 見飽きたよ、この空間。 <laughs> そろそろよ。なんか、ちょっとさ、みんなさ、もう、うちの間取り知ってさ、なんかか、けそうじゃないいや、絶対かけるでしょ。こんな形してるよね、みたいな。ちょっとさ、かけるとその、YouTube 見てる人とかさ、大体さ、その、ちょっと引っ越しましたか、ちょっとステータスなとこあるじゃないある。でしょルームツアーしたいもん。そうそう、そうなんだけど、うん。まあほら、 いい部屋に住んだし、うん、まあ、それなりのお家賃もね、かかるわけだし、うん、その分仕事頑張ろうとかさ、YouTube 頑張ろうとかさ、そういうモチベーションにつなげたらいいと思うんだよ、部屋が広くなったりとかしたらさ、ねね。まあ、そうね。うん。来年本当部屋探ししようなんかさそういう模様もさ配信できるじゃん同性のゲイカップルが部屋を探せるのかとかさそうしましょう、うん、そういうのできるからさ交互来たらまあ、来年ね年明けて 1月いや、そんなすぐはできる。 <laughs> 春頃。まあでもさ、しばらく落ち着いてからじゃないそうなのよ。引っ越すのもね、そうそうそうそう。今の時期さ、ちょっといろいろさ、何でもやりづらいじゃん、いろいろ。そうなんよね。OK。ねえ、はい、遅くないのもいや、全然。もう軽い、これ。え、何軽い <laughs> 軽をずっと吸ってんのそうよ。飲めよ。いや、軽なんだって。軽だからって。 <laughs> やめろよ、お前。 やばいやつあるはらひょにょはい。というわけで、今回はですね、はい、と飲みながら、いろんな話を、はい、 <laughs> まあ、いろんな話をシリーズの、な。はい。うん、そうだね。やってみました。ありがとうございます。もうね、うん、引っ越したいのよ。はい。うん。お願いします。